Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale videosu ile gene karşınızdayım. Ve burada bom bom süper bir sandığım var. Şimdi açıyoruz. Altın verdi. Çok güzel. Okçular. kasırga Goblin fıçısı. Yıldırım. Hı? Aa, efsanevi vermedi. Ama güzel bir sandıktı. Sandık açılımı efsaneydi. Şimdi kasırga var. Evet baya bir destansı yap, yaptım. Burada da baya güzel olacak. Şimdi kasırgamızı yükseltelim. Şimdi destemizi verelim. Ama hiç efsanevi çıkmadı o yüzden üzüldüm. efsaneviyi çok istedim. Neyse bir, bir savaş yapalım. Bakalım bunda güzel bir sandık verecek mi? Captain America. Zaten bunun biliyorsunuz filmi vardı. Hadi come on. Üçüncü seviye cadısı var. Yalnız bu bizim kuleyi alacak. 8. seviye iskelet ordusunu attı. Val. Hmm. Ama hiç efsanevi vermedi. Üzüldüm o yüzden. Ama merak etmeyin. Yakında alacağım bir efsanevi kart. Lobby. Aldık kuleyi. Beraberiz şu an. Ama ileride nasıl olacak merak ediyorum. Cadı. almadılar. İskelet ordusu gene. Herkes neden bu kadar çok iskelet ordusuna atmayı seviyor ki? Bu diğer kuleyi de aldı. Hadi bakalım. Bakalım ne o? Evet maç bitti. Evet. Biraz kötü başlangıçtı ama bakalım hangi sandığı düşüreceğiz onu merak ediyorum. bilmem ne diyebilirim. Aa ilk olarak iskelet tur dev iskeleti attı. Zaten dev iskeleti herkes kullanıyor. Ama bu ama bunun dev bombası bayağı güçlü. Tamam. <laughs> evet, mini Pekka ve prens taktiği. Çok güzel. <laughs> Çok güzel atakla kuleyi alıyoruz. Pancake. Pekka, mini Pekka Pancake yok etmeyi sever tabii. Aha X yayı. Bizim barbarlar yedi götürdü kuleyi. Ama bir tanesi Valküre saldırdı. Neden bilmiyorum. Şimdi Valkyrie yürüye yürüye geliyor. O yüzden Pekka'ya atıyoruz. Şşk. Arkadan efekt verdim. Hadi bakalım. Bakalım bu deviz gelir. iskelet nasıl yeneceğiz? Evet çok güzel. <laughs> Şu an kendi beynime hayran oldum. Hadi bakalım. Goblin fıçısı. Zaten Goblin fıçısı çok bazı insanlara çok çok güzel geliyor. Evet aldım kuleyi ve gülüyorum. Evet. Yay. Altın sandık geldi. Hadi altın sandığımızı da hayırlı uğra açıyoruz. Evet ama bu oyunda nasıl efsanevi kazanacağım mı yakında size anlatacağım. Neyse bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki Clash Royale'a gidebilirsiniz. Yani golemi açmıştım. Yani şu race'i açtım yani. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.